hello welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की देखिए अगर आपको आइंस्टाइन का वो formula E is equal to M C लिखना है तो कैसे लिखेंगे गूगल शीट में आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही लिख तो E इज इक्वल टू जैसे एक्सेल में लिखते हैं तो mc और स्क्वायर आप टू लिखेंगे तो यहां पर आप लिख नहीं पाएंगे ठीक है तो यहां पर E is equal to M C लिखने का तरीका कैसे इसको लिखना है ठीक है तो यहां पर आपको लिखना है इज इक्वल टू ठीक है फिर लिखना है डबल डॉट कोट्स को ओपन करना है और फिर लिखिए ई e, ठीक है कुछ इस तरीके से और इज इक्वल टू दे देना ही है तो इज इक्वल टू दे दिया और फिर mc स्क्वायर देना है तो यहां पे लिखिए mc और अब देना है स्क्वायर तो स्क्वायर अभी मत दीजिए अब इसको बंद कर दीजिए ठीक है बंद करने के बाद एंड लगाइए क्योंकि जोड़ना ना है mc स्क्वायर ऊपर रहेगा इसके तो ये लिख लीजिए और एक कैर का फार्मूला होता है इसके बारे में बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको वन सेवन एट ये न्यूमेरिक बटन प्रेस करना है वन सेवन एट और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर E is equal to M C square आ गया है तो इस तरीके से आप आसानी के साथ सुपर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और भी तरीके इसके हैं आगे की वीडियोस में और भी तरीके इसको लेकर के बताता रहूंगा तब तक के लिए keep watching my videos thank you for watching this video